人气男子偶像团体蓝，自从正式宣布停止演艺活动，已经过去半个多月了。舞台上少了他们的身影，让粉丝们倍感寂寞。说他们曾经非主流，是因为他们在成名之前，也曾是那么的普通。尤其去年的疫情蔓延。 东京奥运会也延期了，在他们正式宣布停止演艺活动之前，粉丝们还在猜测，他们的解散的步伐会不会也延期呢？这在去年曾一度引起大家的讨论。最终，他们还是如期的，在无观众在场的直播中宣布了停止演艺活动的消息。这个男子偶像组合是如何获得如此的人气呢？从出道到宣布解散。 他们给粉丝们留下了什么呢？由相叶雅纪、松本润、二宫和也、大野智和樱井翔这五个人组成的蓝这个偶像组合，一九九九年十一月出版了首张唱片。在唱片出版之前的九月份，他们在夏威夷的游船上举办了场面盛大的出道发布会。从那个时候起，他们的表现就被寄予厚望。这里不得不提到当时的时代背景。 那个时候，他们签约的杰尼斯这家公司，由于捧红了大量的人气明星，所以这个公司旗下的艺人，即使还在培养中、尚未出道的艺人，也都备受关注。尤其而兰里面这五个人，正是借助了那一波风潮，在出道之前就已经受到瞩目。当时杰尼斯最为人称道的是他们培养的黄金后备队。 所谓黄金后备队，是指在正式出道前就已经名声四起的签约艺人们。那些后备队员，有的举办个人演唱会，有的参演各种音乐类娱乐节目等等，出道前就积累了相当数量的粉丝群。这也是杰尼斯这家公司几十年来占据日本娱乐圈霸主地位的开端，并非最亮眼的五个人。 蓝当时是公司里面的后备队中第一批发布专辑的一组，但是他们并不是后备队中最优秀的那一波人。当时公司中还有很多人气明星，比如龙泽秀明、山下智久、生田斗真、小田裕贵等等，他们无论从人气还是能力上来讲，都不逊色于蓝里面这五个人。 但是公司还是从这一群优秀的人里面选出了这五个并非那么亮眼的男孩子。他们的首张单曲《而阿 a s h 也作为排球世界杯的主题曲登场，可谓是一出道就被委以重任。当时作为一般人的蓝这几个人，自己也没想到会被选中被推举出道，尤其在当时名噪一时的龙泽秀明的光环下，成员之一的松本润就曾经说过。 我当时被选中加入蓝的时候，我自己都不敢相信，怎么会有我呢？向叶雅纪也曾表示，自己从没想过被公司安排出道，我当时也没有那个自信能做好，甚至还有一些不安和恐惧。而且，在蓝正式出道之前，大野智、二宫和也和樱井翔都曾经犹豫过是否要放弃演艺圈的工作。 大野智在出道之前就曾经跟公司提出过辞职的想法，二宫和也在出道之前也曾意向坚决的打算要去美国进修影视专业。樱井翔在后备队员时期还在念书，当时的他以学业为重，为了复习参加考试推掉了演艺工作，自然那时候的演出机会就减少了许多，这也让他对娱乐圈的工作灰了心。 并曾经打算高中毕业后就辞去杰尼斯的工作。对于自己将来的发展方向的烦恼，不只是他们，所有十几岁的年轻人也都会有同样的苦恼。而这几个表现平平的年轻人凑到一起组成的这个组合，也成为了蓝这个组合的特色吧。这也许就是杰尼斯这家公司眼光独到的厉害之处吧。当初给这个偶像组合命名叫蓝。 顾名思义，也是希望他们五个人能够掀起一阵波澜。在日语里面，蓝读作 erashi，以 a 作为开头，也是寄希望他们能够成为顶尖的男团。尤其蓝这个组合的人设没有被刻意的去刻画，他们五个人随意的展示着各自的个性与魅力。不同于其他的偶像组合，蓝并没有设定中心人物，也就是没有所谓的队长这一说。 大家都平等的、自由的去发挥自己的特色，这也许就是近年来管理学里面的热词“扁平化管理”吧。二零零七年，随着日版《流星花园二》的播出，其中主题歌《Love So Sweet》的爆火，成为了蓝这个偶像组合向上飞跃的起点。同年，在东京体育馆举办了演唱会，隔年的二零零八年，更是举办了五大场馆的巡演，一步一步的，终于在二零零九年登上了红白歌会。 接下来，蓝的表现屡创新高。二零一零年，更是担当了红白歌会的主持人，这也是这个节目史上第一次启用偶像组合作为主持人。另外，在电视娱乐领域里面，以二零零一年开播的深夜档节目《深夜的蓝》作为开端，刷足了存在感。二零零八年开始播出的《秘密的小蓝》更是获得在黄金时段播出的机会。 在电视娱乐界，从最开始作为参演嘉宾，到后来成为主播的这几个人，足足的为观众们展现了他们各自的个性与实力。他们主持的娱乐节目，无论从延续性上还是收视率上，都收获满满。这也使得兰在国民级偶像团体的路上越走越顺。二零一九年初，陪伴着观众这么多年的兰宣布要终止演出活动，着实给观众带来了不小的冲击。 就像当初平平常常的五个人一样，在发布会上没有些许紧张与不安，平淡的宣布了这个消息。自从宣布要终止演出的这两年间，他们几个人也依然在努力着。纪念出道二十年的巡演，半年多的时间演出了三十二场。作为二十周年纪念的精选专辑，也是瞬间达到了百万级的销量。 同时，在舞台表演和电视娱乐中人气满满的他们，也开始了第三条线的发展，开始进军网络媒体。他们的身影从二零一九年开始，不断的出现在油管、推特、抖音等各大 SNS 平台。娱乐圈的变化日新月异，对于曾经叱咤风云的杰尼斯事务所来说，同样面临着巨大的挑战。对于兰来说，更是同样。 不过，蓝已经迈出了新的一步，从舞台和电视转向网络的他们，不管接下来的发展如何，至少为后辈们、为后浪们做出了榜样。作为黄金后备队中的杰出代表，蓝这些年给观众带来了无数的欢声笑语。那些看着蓝长大、跟着蓝一起长大的人们，喜欢他们是因为他们的普通，也是因为他们的不同。 希望他们在未来的道路上也能如履春风，继续保持着斗志，保持着自我。